assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, salam pariwisata untuk teman-teman semuanya pada saat ini kami berada di eh, salah satu situs purbakala yaitu Candi Kedulan yang bernama di Dusun Kedulan Kaung Lurahan Tirto Matani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Candi Kedulan ini bermula eh, ditemukan oleh para penemu pasir yang ada di sekitar Dusun Kedulan ini pada saat itu sekitar tahun 93-an ditemukan sebuah prasasti kecil yang tertulis dan dengan huruf Jawa dan e, eh, candi sendiri itu masuk dalam kategori candi Hindu pada saat itu masih dalam e, kekuasaan kerajaan Mataram Candi Kedulan ini berada di sebelah barat Candi Prambanan kurang lebih menjadi menarik dari candi Prambanan namun dikarenakan saat ini sedang dilakukan pemugaran uh, eh, pembuatan tembok uh, eh, candi sehingga untuk informasi lebih tentang uh, candi Prambanan ini belum bisa kami berikan secara detail dan insya Allah ke depan kalau sudah selesai insya Allah akan kami ulas kembali uh, tentang candi ini kurang lebihnya mohon maaf dan bila terjadi ya. dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh